هي قصة فريدة من نوعها من متعة المواد المحظورة إلى نجم متعلق ملهم كسب قلوب الملايين بعدما بدت نهايته في عالم كرة القدم مبكرة جدا استطاع الفنان والماهر يوسف بلايلي العودة بقوة ويا لها من عودة عودة دخل بها جميع الأفئدة دخل بها جميع الأفئدة الجزائرية بعدما كان قضى قوسين أو أدنى من إقبار مسيرته بسبب العقوبة التي لحقت به إثر تناوله الكوكايين هذا ليساهم في تحقيق إنجازات تاريخية لبلده وذلك بتحقيق كأس أمم أفريقيا التي غابت عن الجزائر لما يقارب 30 سنة سنة ثم تحقيق كأس العرب إلى غيرها من إنجازات شخصية لا تعد ولا تحصى وتعتبر هذه القصة قصة ملهمة لكثير من الجزائريين وهي السر وراء عشقهم ليوسف البلايلي